एमडी श्री संजय कुमार जोरदार तालियों से उनका स्वागत गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार आ, आज सब अलग अलग जगह से आए हुए बीएली e भाई बहन जो हैं और हमारे ऑपरेटर्स देश के दूसरे जगहों से आई थिंक ऑपरेटर्स सारे स्टेट से हैं आज आप सबको का हम स्वागत करते हैं लेकिन उससे पहले आज हम स्वागत करते हैं हम अपने chief guest doctor Saurabh Garg ji का e आधार अथॉरिटी हम कि आधार के चीफ डॉक्टर सौरभ गर्ग और हमारे पास साथ में बिताएंगे अपनी इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजारी डॉक्टर सौरभ गर्ग नहीं है उन्होंने अपनी पूरी लाई बीच डिस्कशन का हिस्सा था जब हमने कहा कि आधार सी शुरू से करता आया है आधार जर्नी काफी है साल चढ़ाव आए हैं इस जर्नी में कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमें उनको समझना जरूरी है और उन्हें हमें समझना जरूरी है इसलिए डॉक्टर गर्ग साहब ने अपनी पूरी टीम यहाँ लाई है जो पूरे दिन के कोर्स में आपसे इंटरेक्ट करेंगे आपसे बात करेंगे उनकी टीम के दो senior officers Shri Shailendra Singh DDG और श्री संजय कुमार सोहानी जी जो दूसरे डीडीजी हैं वो भी आज हमारे साथ मंच पे मौजूद है उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो आज यहाँ आए <clears throat> और इसके अलावा उनकी टीम के और भी लोग हैं जो जैसा कि आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो आपको ये बताएंगे कि आधार में सेंसिटिविटी क्या है कैसे करना चाहिए कहाँ आप गलतियां करते हैं उन गलतियों के परिणाम क्या होते हैं तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज ये इसी उद्देश्य से इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और पूरी टीम आधार ने मंत्रालय से ऑफिस आने वाले हैं लास्ट मोमेंट चेंजेज हुए हैं मिनिस्ट्री जिसके हम पार्ट हैं उसके साथ ये चल रहा है आधार भी उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है तो अब इसलिए जमा हुए हैं हमारी जो जर्नी आधार के साथ चलती आ रही है पिछले सालों की जर्नी है इसमें कई उतार चढ़ाव कई बार ऐसा लगा कि आधार क्या कर रहा है आधार की ऑथोरिटी में क्या हो रहा है चीजें ठीक से नहीं हो रही है तो ये आगे चलने के लिए भी ये डायलॉग का जो माध्यम है एक दूसरे को समझने है और ऐसे वर्कशॉप ऐसे स्थल की जरूरत है में आज ये वर्कशॉप हुआ है इसके बाद हम आशा करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप हम स्थल पे भी ले जाएंगे हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीएलई e इसको कर पाए तो इसलिए इसमें आने वाले सारे यूआईडीआई के ऑफिसर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स उन सबका मैं आज स्वागत करता हूँ और आशा करते हैं कि आज ये वर्कशॉप उनके लिए भी कुछ नया समझने का मौका मिलेगा और उनके भागीदारी से हमारे लोगों को भी फायदा होगा आधार की जर्नी जैसा मैंने कहा काफ़ी पुरानी है हमारी और सीएससी का आधार ही आधार है सीएससी जब बढ़ा है जब शुरू हुआ था तब आधार हमारे साथ था आज भी ठीक ठाक बड़ा हो गया है लेकिन आज भी आधार ही हमारा आधार है तो आप जब आधार के साथ काम कर रहे हैं तो करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि आधार एक ऑथोरिटी है जिसका काम है ये डिसिप्लिन इन्फोर्स करना और आधार कमेंट आज की तारीख में किसी भी आदमी के लिए किसी भी सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर उसके पास वो सब जगह बिना सवाल किए सही माने और आप उस प्रोसेस के पार्ट हैं जिससे कि आधार इशू एडमिट होते हैं तो कहता है कि उस चीज में कोई ऐसा प्रोसेस न जाए जहां गलत हो जाए और अगर कोई गलती होती है तो आधार उसको देखता है और उस पर कार्रवाई जैसे कि भी उसके पास उपाय सिंपल सा है रूल को इन्फोर्स इनको इन्फोर्स करना और जो वायलेटर है उस पर सख्त कार्रवाई करना आधार एक्टिव है क्योंकि आधार की जिम्मेदारियां ज्यादा हम और हमारे वेली e और ऑपरेटर जो सब हैं जो फील्ड हम करते हैं इस चीज को जरूर ध्यान रखें आप सब अच्छा काम करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी ओवर इंथ्यूजियाजम में लोगों को हेल्प करने के क्रम में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बाद में सीरियस समझ में आती है और जब एक बार गलती हो जाती है तो आधार के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि उनको पूरा देश देखना है एक सिस्टम इन्फोर्स करना कुछ गलतियां जो हम काफ़ी कॉमन देखते हैं जिसके चलते हो जाता है उसमें एक है कि आपके सेंटर्स पे रेट चार्ट डिस्प्ले नहीं होता है क्योंकि आधार कुछ पैसे आपको लेने के लिए कहता है कुछ चीज़ों में वो पैसे खुद देता है तो जहां सिटीजन से पैसे नहीं लेने हैं और कहा लेने हैं ये चार्ट जरूर डिस्प्ले रखें अच्छा होगा कि आप अपनी भाषा में रखें एक तो अंग्रेजी में और हिंदी में आता है जिस स्टैंडर्ड पैटर्न सब जगह सर्कुलेट हुआ उसी को आप अपनी भाषा में करके जो भी आए उसको दिखा दें ये हमारी करें और सोसाइटी ये मैसेज दे कि हम वही करते हैं जो सरकार कहती है उससे ज़्यादा नहीं करते दूसरा है जो आपके पास आता है उसको समझाएं उसके अच्छे रिस्पेक्ट से बात करें साथ में ये आता है ओवर चार्जिंग तो कभी ना करें प्लीज़ क्योंकि कई केसेज ऐसे आते हैं जिसमें कि सिटीजन्स ने ही कहा है कि मुझसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर ले आधार बैकग्राउंड वेरीफाई भी करता है ये भी आपको बता दें जिसका आपने काम किया है उसको फ़ोन कर करके वो पूछते भी हैं कि हाँ जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपसे ज़्यादा पैसे तो नहीं लिए गए और अगर वो कह देता है तो उनके पास रिकॉर्डेड डिविडेंस है जिसपे भी वो कार्रवाई करते हैं ऐसा मत करें जैसा मैंने कहा आधार से को आधार माने बिल्डिंग खूबसूरत करने का काम सी दूसरी सर्विसेज से करता है बैंकिंग है बहुत सारी सर्विसेज आपके पास है जिससे आप इनकम करते हैं ये ऐसा काम है जिसमें आपका इनकम होता है बट उससे ज़्यादा आप समाज सेवा करते हैं वो आपका नाम बनता है तो इसको उस हिसाब से ले कभी ओवर चार्जिंग तो ना करें तीसरी चीज है कि जो शायद आप गलती से नहीं कर बैठते हैं जानबूझकर नहीं होता है उसमें यह होता है कि कोई आया है परिचित है उसके डॉक्यूमेंट थोड़े धुंधले भी हैं तो आपने अपलोड कर दिया ऐसा ना करें जो भी आप अपलोड करते हैं बढ़िया से देख लें कि वो पढ़ने लायक हो सही हो गलत नहीं हो कोई एडिटिंग नहीं हो जिम्मेदारी आपकी बाकी सारी चीज़ें आप पूरे कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बट मोटा मोटा ये है कि आधार अपडेट का काम हो या आधार इनरोलमेंट का काम हो ये एक जिम्मेदारी का काम है और हम आधार अथॉरिटीज हमसे ये उम्मीद करती है और हम आप सबसे ही उम्मीद करते हैं कि इसको जिम्मेदारी के साथ ही निभाएंगे ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें आप लोगों के भलाई का काम कर सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं और वही सीएससी e का पर्पस है सीएससी e एक प्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं है जो प्रॉफिट से चलता है यहाँ ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि समाज की भलाई करते हुए भी हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं हम अपना इनकम कमा सकते हैं अच्छे से रह सकते हैं और इज्जत से रह सकते हैं आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सी की हेरारकी में यूसीएल चलाने वाले सबसे ऊपर आते हैं पहले आप वी e बनते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल डीजीपे पे काम करते हैं फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम मिलता है तब कुछ लोगों को यूसीएल मिलता है तो आपके सिलेक्शन में हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को दें और आप उस अपेक्स लेवल पे हो तो इस जिम्मेदारी को समझे इसको आगे ले जाए ये ट्रस्ट जो है अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ सी e से अच्छे काम होते हैं लोग सेटिस्फाइड हैं कोई कारण नहीं है कि आपका सपोर्ट बढ़ेगा जो टेक्निकल इश्यूज हैं जो कुछ जानकारी है वो पूरा दिन आज इसीलिए हम लोगों ने रखा है यू की टीम आपको पूरा डिटेल्स बताएगी आप भी सवाल करें आपके जो डाउट्स हैं फील्ड में जो डिफ़िकल्टीज आती है शेयर करें अच्छे से और इस वर्कशॉप को आप सक्सेसफुल बनाएं और उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए जिसके लिए हमने ये किया है आप यहाँ से जब जाएं तो आपको लगा लगे कि हम कुछ सीख करके आए हैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आज का ये वर्कशॉप और इसके बाद सब बहुत अच्छा हो आपके लिए फ्रूटफुल हो हम यही कामना करते हैं और फिर अगेन पूरी team doctor Saurabh Garg CEO UIDAI e MeitY के ऑफिसर्स जो अभी ज्वाइन करेंगे सेक्रेटरी साहब ने कहा वो करीब 12 बजे के आसपास आएंगे उस समय हम उनका वेलकम करेंगे और बाकी ऑफिसर्स भी जब आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं तुम तो सबका एक बार स्वागत करते हैं उनकी टीम का स्वागत करते हैं धन्यवाद नमस्कार thank you so much sir बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने आज के प्रोग्राम का विवरण आप सभी के सामने रखा और जैसा संजय साहब ने कहा कि आधार हम सभी के जीवन का आधार है और अगर सीएससी की बात करें तो आप सभी लोग हमारे आधार हैं तो आप किस तरीके से आधार का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं उससे डिपेंड करता है कि हमारे सिटीजन्स को जिस लिए वो सर्विस बनाई गई थी जिस लिए सी का आधार रखा गया था उस पर हम कितने खरे उतरते हैं तो चलिए आधार की बात करें और आधार की टीम से सीईओ e आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात नहीं ना की जाए तो बात बनेगी नहीं तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यू के सीईओ e श्री सौरभ गर्ग जी से टू एड्रेस दी ऑडियंस नमस्कार सुप्रभात आ, मेरे मित्र Sanjay Rakesh ji M D C S C gov U I D I से शैलेंद्र सिंह संजय सोहनी और मेरे अन्य सहकर्मी जो आपके साथ नेक्स्ट दो तीन घंटे में आपके साथ बात करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे आपकी समस्या समझेंगे आपको हमारी आ, सोच भी समझाएंगे और मुझे मालूम पड़ा कि विभिन्न राज्यों से विभिन्न प्रांतों से सब आप लोग आए हुए हैं आप सबका वेलकम मैं करता हूं कि इस ये मैं पूछ ही रहा था संजय राकेश से कि इस तरह की कभी कि केवल आधार के ने बोला कि शायद से पहली बार हो रही वर्कशॉप आपकी जो करते हैं उसके बारे में होती रहती है तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि इस तरह की आज की जा रही है और निश्चय फ्यूचर में भी स्टेट लेवल पे इस तरह की भागीदारी के साथ हम आगे बढ़ते से और अच्छा काम करेंगे आप आप आप भी और हम भी आपके साथ जैसे संजय जी ने बोला सीएससी जो कॉमन सिटीजन या सिटीजन सर्विस सेंटर्स है कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं ये अब शायद उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि शायद हर पंचायत में ही नहीं हर गांव तक पहुंच गए हैं और जो हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो शायद उसकी बुनियाद ये सी एस सीज ही हैं कि इन्हीं के कारण जो हम बोलते हैं कि भारत इतने आगे जा पाया है डिजिटाइजेशन में इतना अच्छा काम कर पा रहा है कि लोगों तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो पा रही है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना को चाहूँगा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज आप लोग हैं ग्राउंड पे इसीलिए अलग अलग सोच भी हम कर सकते पॉलिसी ले वे की क्या क्या कार्य आपके हो सकती है इनफैक्ट आपको खुशी होगी डिजिटल इंडिया का एक जो लक्ष्य है जो भी सरकारी सेवा डिजिटल माध्यम से दी जा सकती है उसे डिफॉल्ट में वो देना चाहिए एक्सेप्शन होना चाहिए कि किसी नागरिक को किसी सरकारी ऑफिस में आना पड़े कहीं दूर जाना पड़े वो सर्विस को लेने के लिए अगर वो डिजिटल माध्यम से खुद के कंप्यूटर पे फोन पे कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके वो सर्विस ले सकता है तो उसे वो मिलनी चाहिए और ये आश्वासन जो सरकार दे पाती है वो आश्वासन आप लोगों का जो सर्विस सेंटर्स हैं उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से जो मोबाइल का पेनिट्रेशन हुआ है उसकी वजह से हम ये दे पा रहे हैं और जो विज़न है जो हम बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग कि किस तरह हर नागरिक को सुविधा के साथ जीने का आसार बन सके ईज़ ऑफ लिविंग जो विजन है उस ईज़ ऑफ लिविंग का विजन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट सीएससी है आधार है और डिजिटल इंडिया के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं यूपीआई पेमेंट है ई साइन है उमंग है डिजी लॉकर है इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हम इंडिया स्टैक जो बोलते हैं वो इंडिया स्टैक आप जमीन तक सब तक पहुंचाते हैं और, और भी अगर आगे बात है पिछले दस सालों में हम अब उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जो नागरिक है उसके साथ हम सकते हैं कि अगर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसके बाद निश्चित आधार है ज़ीरो टू फाइव जो है उसमें आधार का देने का सारे साल करीब करोड़ बर्ड्स होते हैं नए बॉर्न शिशु आते हैं हमारे देश में तो वो तो प्रयास लेकिन हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि सौ सौ प्रतिशत अडल्ट के पास आधार है और इसी कारण जो मैंने बोला कि 1100 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आधार को बुनियाद बनाती हैं वो आधार को लेके ही आगे चलती हैं और यही बुनियाद बना के हम जो ईज़ ऑफ लिविंग का है कि डिजिटल सर्विस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए वो वो वो बुनियाद है आगामी दिन में अब फिर क्या फोकस रहेगा हमारा आधार का एक तो है ही एनरोलमेंट तो अब ढाई तीन करोड़ हर साल होगा जितना बर्थ्स हैं प्राय उतना एनरोलमेंट हो गए तो नए एनरोलमेंट तो ऑटोमेटिकली हम एक समीक्षा भी कर रहे थे हमारे लोग तो वो बता रहे थे कि एवरेज अगर हम देखें तो एक जिला एक जिले में प्रतिदिन दस या पंद्रह एनरोलमेंट से ज़्यादा नहीं होते हैं पूरे जिले में एवरेज की बात करूँ तो ऑब्वियसली नए एनरोलमेंट लिमिटेड हैं और उसके हिसाब से हम फील्ड का आ, आ, आ, जो उसी हिसाब से हम उसको चिंता कर रहे हैं कि कैसे लोगों का फोकस अब है अपडेट पर अब इसका अपडेट है मोबाइल का अपडेट है कभी कभी थोड़ा बहुत नाम में चेंज होता है बट अपडेट्स होते हैं तो एड्रेस और मोबाइल के ही अपडेट होते हैं मोबाइल का अपडेट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है बिकॉज उस पर आप ओ से भी कर सकते हैं तो गलत मोबाइल उस पर गलती से हो गया तो उसका इम्प्लीकेशंस ज़्यादा हैं एड्रेस अपडेट के भी एप्लीकेशंस हैं बट तब भी एड्रेस अपडेट में चेंजेस करना अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके हिसाब से किया जा सकता है मोबाइल अपडेट तो केवल बायोमेट्रिक के साथ हुआ जाता है तो उसका भी हम आरक्षण कर रहे हैं चिंता कर रहे हैं कैसे स्टडी कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं और वो शायद आपको आज डिस्कशन भी होगा लेकिन जैसे संजय ने बोला कि अगर आधार के इन्फॉर्मेशन में कोई भूल हो जाती है तो उस नागरिक के लिए उसके लिए बहुत इम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए हमें कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है कि कोई अगर गलत आ, काम हुआ या ग, कभी कभी गलती से भी हो जाता है कभी कभी आ, गलती ना होके भी ही आ, किया जाता है तो दोनों को देख के ही हमें आगे बढ़ना है लेकिन है कि नागरिक को जो सर्विस मिले अच्छी सर्विस मिले टाइम पर मिले क्वालिटी मिले कर्टस मिले कोई बिहेवियर ना हो और प्राय आप सब लोग ने बहुत आ, काम मैं ये आशा करता हूँ करते रहेंगे जैसे मैंने बोला कि अगले पाँच या सात वर्ष में अपॉर्चुनिटीज जो आप दे रहे हैं कि आपके लिए सी के लिए ग्रोथ होंगी अभी हम जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं सात करोड़ रोज के ऑथेंटिकेशन है ऑथेंटिक मतलब बायोमेट्रिक तो से फिंगरप्रिंट से करते हैं दुकान में कोई जाता है तो वहां पे उसे अंगूठा देना पड़ता है और फिर राशन विद्रॉ करता है कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है आप में से काफ़ी लोग आप जानते हैं कि कोई अपना बैंक से कोई पैसा डिपॉजिट करना चाहता है विद्रॉ करना चाहता है तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है फिंगरप्रिंट से करना होता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो हैं इस तरह के जो प्रोसेस है प्रतिदिन करीब सात करोड़ रोज हो रहे हैं कुछ एक दो साल पहले ये केवल चार साढ़े चार करोड़ था हर साल बढ़ोतरी हो रही है कुछ कुछ दिनों पे तो आठ करोड़ तक भी पहुंच गया है और हमारी यही आशा यही एक्सपेक्टेशन है कि अगले एक दो साल में ये दस करोड़ पंद्रह करोड़ बीस करोड़ प्रतिदिन होगा जिस हिसाब से स्कीम्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको आधार में अंतर्भुक्त किया जा रहा है और जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जब आधार का इस्तेमाल करें उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई जरूर करें नहीं तो कभी कभी लोग फोटोशॉप कर देते हैं कि अपनी फोटो और फिर चलाने की कोशिश की जिनके पास ऑथेंटिकेशन का माध्यम नहीं है कर सकते हैं वो जो क्यूआर कोड है आप सबको मैं बताना भी चाहूंगा और से भी करूंगा कि जब भी आप किसी नागरिक से आधार के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो वेरीफाई करना बहुत सरल है आप तो जानते ही हैं हर आधार कार्ड में किसी कार्ड में एक क्यूआर कोड होता है वो क्यूआर आप गूगल से इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड रीडर है एम आधार जो एम मोबाइल आधार ऐप में भी है आप उस क्यूआर कोड को पढ़ सकते हैं कि वाकई में उस वो जो आधार नंबर दिखा रहे हैं वो किसके नाम पे और क्या फोटोग्राफ है अगर किसी ने वो नाम में अंतर कर दिया है कोई और नाम टाइप करके फोटोकॉपी दिखा रहे हैं या फोटो चेंज कर दी है बहुत सरल तरीका है ये जानने को कि इसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई हुई हमारा यही प्रयास है हम इसको प्लेस कर रहे हैं कि लोग बाग जब भी आ, कोई आधार का दिखाते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसको वेरिफिकेशन जरूर करें और इनफैक्ट जब आधार शुरू हुआ था दस साल पहले मालूम नहीं कुछ लोग आप उसमें अंतर्भुक्त होंगे आधार पहले ये सोच नहीं थी कि आधार को कोई कार्ड दिया जाएगा वो लोगों का ताकि जब तक कोई पेपर का कार्ड ना मिले उन्हें वो नहीं होता कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी है आधार का जो मैं बोलूँगा यूनिकनेस है स्ट्रेंथ है वो यही है कि आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कहीं भी भी अगर आपके पास कहीं कंप्यूटर है तो उससे नहीं तो हमारे पोर्टल पे जाके आधार पर आप टाइप करेंगे वो मालूम डिजिट का नंबर है या वाकई में आधार इशू हुआ हुआ है इस नंबर के अगेंस्ट अगर किसी किसी कोई बारह रैंडम डिजिट्स आपको दे दिए वो भी आप चेक कर सकते तो आधार का वेरिफिकेशन हो सकता है यही स्ट्रेंथ है और यही इतने अनुष्ठान के लिए भी तैयार रहते हैं लेकिन वो वेरिफिकेशन हम इतना नहीं करते इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बीच में आ, हमें हमें हमें नॉलेज में आती हैं तो जो मैं यूज केसेस की बात कर रहा था कि ये बढ़ेगा एक जानते ही हैं जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं अमित अग्रवाल जी का वेलकम एडिशनल सेक्रेटरी तो एक तो यूसेज जो है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम्स है एक जो अब तक इतना यूज नहीं हुआ है और फ्यूचर में होगा और वो है ई e साइन कि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली आप वो कोई भी साइन कर सकता है कि मैंने साइन किया है कि नहीं वो प्रमाणित भी हो सकता है कि वाकई में साइन किया है ये तो वेदर वो लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हो कोई सेल डीड हो कोई और तरह का अग्रीमेंट हो उसमें डिजिटली साइन हो सकता है और इसका जो इस्तेमाल है वो भी आगामी दिन में बढ़ेगा और जो मैं जो बोल रहा था कि एनरोलमेंट एंड अपडेट एक स्टेबलाइज स्टेबलाइजेशन पे आ गया है वो स्टेबिलिटी पे रहेगा और जो अपॉर्चुनिटीज है आप जैसे सी के लिए वो है कि डिफरेंट कैसे बढ़ेंगे मैंने एक बोला जो डिजिटल इंडिया का जो विजन है कि डिफरेंट सेक्टर्स में वो निरीक्षण कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं कि जहां पर भी कोई वेरिफिकेशन दरकार चाहिए इससे कोई सिस्टम सरल सिस्टम नहीं है तो द ग्रोथ विल कंटिन्यू कभी कभी है कि कुछ सर्विसेज उनसे बंद की जा रही हैं तो उनका ग्रोथ नहीं रहेगा मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कुछ सर्विसेज का रिडक्शन हो उसमें और सर्विसेज का ग्रोथ भी होगा तो मैं यही फिर से आप सबको धन्यवाद दे, देना को चा, देना चाहूँगा कि आप में से जो यहाँ पे आए हैं आप लोग काफ़ी उनमें से चुने हुए हैं जो गुड ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं from various parts of the country और और आज जो पूरे दिन की वर्कशॉप है आप निश्चय जो भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं आशंका है या आपके सजेशंस भी हैं कि क्या हम कर सकते हैं तो आप आधार एनरोलमेंट इन्वॉल्व हैं अपडेट में इन्वॉल्व हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैं यूसेज में इन्वॉल्व हैं आपके अगर कोई सुझाव हैं वो निश्चय दीजिएगा उसी से करता रह रहा है और हमारी यही इच्छा है कि हाउ आधार कैन बी में Aadhaar should be foundation Aadhaar is the आधारशिला फॉर ऑफ रिजिडेंस यही हमारा विजन है और इस विजन में के साथ आप जैसे संस्था सी हैं और बैंक्स हैं और उनके स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ काम करते आ रहे रहेंगे बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के सर जैनब सर ने बताया कि जो है वो ईज ऑफ पॉसिबल है साथ रहे और सर बता रहे थे कि किस तरीके से सात करोड़ ट्रांजैक्शंस इम्प्रेशंस uh, जो हैं वो रोज़ रिकॉर्ड होती हैं मतलब रिकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा है सो so, मैं ये आप सभी के माध्यम से और जितने भी हमें ऑपरेटर्स इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उनके माध्यम से एक वादा करना चाहूँगा सर को कि सात करोड़ से uh, पंद्रह करोड़ बीस करोड़ और सत्तर करोड़ तक इसे लेकर जाएं लेकिन हमारा साथ आपके साथ ज़रूर रहेगा तो so, आप हमें काम दीजिए और हम आपको वो करके दिखाते हैं ये वादा हम आपकी तरफ से करते हैं सो so, आगे बढ़ने से पहले we are fortunate enough that we joined by the additional secretary MeitY Shri Amit Agarwal ji मैं संजय सर से अनुरोध करूंगा उन्हें एक बुके uh, और पुस्तक भेंट करके आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जाए Thank you so much, sir, for joining us today. so moving on sir saurabh sir ne ने aur un speech se से urja energy hamare andar bhar gayi aur और शायद bhi honge नई चीजें आज आपको सीख के जाएंगे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए जो उनकी टीम आपके सामने रखेगी सो so, आगे जैसे कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि आप हमारी टीम हैं और आप ही की वजह से ये काम पॉसिबल कितनी भी नीतियां बनाएं लेकिन अगर वो ग्रास हमारे शायद वो स्कीम अभी रह जाती है सो so, ऐसे ही कुछ ऑपरेटर्स को आज हमने देश भर से हमने वे फॉर्चुनेट इनफ कि वो आज हमारे जुड़े हुए हैं और उनको एक अवार्ड के जरिए हम लोग उनके काम की सराहना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं हमारे साथ जो आज आए हुए हैं उनको एक अवार्ड गिफ्ट करें सो so, सबसे पहले हमारे साथ नारिया जैनी जी हैं गुजरात से मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर आने के लिए बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है एक बार जोरदार तालियों से इनका आ, इनकी सराहना करेंगे साथ ही साथ बिहार से हमारे साथ दिनेश मुखिया जी जुड़े हुए हैं और जिनके नाम में मुखिया हो तो अच्छा काम तो बिल्कुल करेंगे एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज पे आने के लिए वेस्ट बंगाल से शेख मोर्तुरल जी हैं ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टेट में इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज पर आए और अपना अवार्ड लें and last but not the least Dharmendra Kumar Gujarat से हैं और जितना बड़ा इनका नाम है उतना ही मेहनत की है और काम Thank you so much. धन्यवाद मैं यहाँ पर हमारा नहीं जुड़ पाए मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा देवी जी हैं बिहार से और माँ दे हैं वेस्ट बंगाल से इनके अवार्ड देंगे और जहाँ पर भी आप हैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने नाम और जो बाकी ऑपरेटर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं ये सब पॉसिबल नहीं है कि सबको स्टेज पर बुलाकर आपको पुरस्कृत किया जाए लेकिन विश्वास रखिए आपका साथ भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है तो चलिए बातचीत की इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं अनुरोध करूंगा D D G U I D A I Shri Sanjay Kumar Sohani साहब टू एड्रेस दी ऑडियंस एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए आदरणीय डॉक्टर सौरभ गर्ग जी श्री अमित अग्रवाल जी श्री संजय राकेश जी व मंच पर उपस्थित मेरे साथी श्री शैलेन सिंह जी व देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सी एस सी बी सी व सी एस सी गवर्नेंस के सभी कार्यकर्ता मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैंने रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत चार स्टेट्स आती हैं मध्य प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड मैंने बहुत एक्सटेंसिव मध्य में भोपाल और इंदौर में और दिल्ली में उत्तराखंड में राजस्थान का निरीक्षण किया है ये बिना कि मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ ये जो मेरा कार्ड है इसको लेता हूँ और जब भी आकस्मिक जब भी मैंने निरीक्षण किया है हमेशा पाया है कि आप किसी भी कब्ज नहीं हुई इतना अच्छा व्यवहार है इतना अच्छा हैंडलिंग करते हैं आप लोग और कि मैं एक्चुअली सिलसिले में गया था डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है और वो आपको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करके देगा और आपकी जो रीच है एक देश के कोने कोने में शहर के कोने कोने में जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती है मैं भोपाल के ऐसे इलाके में गया था जहाँ पर गाड़ी भोपाल जैसे शहर के इलाके में जहाँ पर गाड़ी से मैं नहीं जा सकता था और मैं कम से कम 600 मीटर पैदल चल के गया था और वहाँ पर मैंने देखा तो हमारे जो कार्यकर्ता थे सी एस थे वर्षन 166 की बात कर रहा हूँ मैं पिछले महीने की वर्षन 166 लोड हो गया था और वो पूरी तैयारी से बैठे हुए थे कि मैं ये चेक करने गया था 166 ऑटोमेटिक अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है और हम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं हर जगह मैंने पाया 166 मुझे अपलोडेड मिला एक जगह मुझे जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ जब मैं गया था तो कि मतलब वो बैठे हुए थे और लोग और थे वो आपस में मिलके उनकी कुछ गप्पें चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा सिस्टम क्यों बंद रखा हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जब दो हो जाते हैं तभी मैं मशीन खोलता हूँ तो मैंने कहा फिर आपका कार्यक्रम चलता है कैसे दुकान चलती होगी तो बोलता है सर क्या है यहाँ पर कुछ सेंटर जो है कुछ दूर पर जिसके कारण हम लोगों को ज़्यादा फुटफॉल नहीं आया तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ उपस्थित लोगों से जो आप मार रहे थे मैंने उनसे पूछा आपका क्या काम ऐसा सा मुझे आधार एड्रेस अपडेट कराना है किसी ने मोबाइल अपडेट कराना है किसी ने करी थी जो वहाँ एड्रेस जा सकती थी तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ऑन तो कर लो तो उन्होंने ऑन किया और फिर जब उन्होंने बताया कि शेयर करने से मुझे डर रहे थे वो फिर जब उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक सेंटर चल रहा है तो मैंने उनसे बोला कि चलो चलते हैं वहाँ पे तो उन्होंने कहा सर मैं मेरे को पहचानता है मैं आपको एड्रेस बताता हूँ तो आप खुद चले जाइए मैं खुद गया वहाँ पर अपनी टीम को लेके देखा मैंने वहाँ पे नाम लिखा हुआ था कि आधार का कार्य होता है लेकिन उस समय कार्य हो नहीं रहा था लेकिन फिर मैंने अगले दिन फिर पूरा चेक कराया और मैंने पाया कि वहाँ कभी कभी एक मशीन ला के कार्य किया जाता है उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सौ प्रतिशत सही थी हमने तुरंत उस मशीन को डीएक्टिवेट कराया ब्लैकलिस्टेड ब्लैकलिस्टिंग कराई उसकी उस पर पेनल्टी लगाई और उम्मीद करता हूँ वो मीणा जी थे वहाँ पर शायद यहाँ पे आए भी होंगे भोपाल में भोपाल से तो उनके सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा होगा तो आप इस मामले में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फुटफॉल में कमी आने का रीज़न जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है वो आप हमें त्वरित बता सकते हैं और हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं मैं आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारे यशस्वी सीईओ e महोदय हैं डॉक्टर सौरभ गर्व जी हर सप्ताह हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और अगर मैंने गलती से भी अपना माइक एक बार ऑन कर दिया तो डेफिनेटली वो आपको चांस मिलेगा कुछ भी बोल सकते हैं उस मीटिंग में हर वीक मीटिंग कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और तो शाम तक या अगले दिन वो एक पी बना के या कोई भी ऑर्डर दे दिया जाएगा है हमारे सीईओ e महोदय तो मैं आप लोगों की कोई भी समस्याएं हैं सब उनके सुना कितना डीप पेनिट्रेशन से वो बात कर रहे थे मैं आप तो जैसे मैंने एक इंदौर में आपको लगा होगा मैंने पूरे वीडियो बना के डाला था जब मैं इंस्पेक्शन करने डॉक्यूमेंट अपलोड को बढ़ाए तो एक उन्होंने मैंने उनकी बाइट ली थी रिकॉर्ड किया और आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा सी का उसमें शेयर था और पाया पहले में सिर्फ 273 डॉक्यूमेंट अपडेट हुए सात सौ डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए इसका मतलब आ, आप लोग जिस स्तर काम कर रहे हैं उससे टेन टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी आप में है और वो कैपेसिटी को यूटिलाइज करना बाकी है और आप आपने देखा होगा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितनी ज़्यादा लोग बाग आपसे अप्रोच करने वाले हैं आपके कितने जानकार लोग हैं जो 10 साल से जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं आप अपना आधार में डेटा अपडेट नहीं कराया है जिन्होंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दिया है आप उन सबको अप्रोच करके कन्विंस करके उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और जो निर्धारित फीस है जो पचास रुपये वो आप ले सकते हैं तो काम तो बहुत अनंत है काम आपने देखा होगा ऑथेंटिकेशन भी कितना बढ़ने वाला है डॉक्यूमेंट अपलोड कम से कम हमारे जो रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत ही साढ़े चार करोड़ लोग का ट्रांजैक्शन होना है तो आप सोच सकते हैं कितना काम है उत्तराखंड की बात करता हूं मैं उत्तराखंड में आपने देखा होगा कितने दूर दूर इलाके हैं दूरगामी फार फ्लंज इलाके हैं इनएक्सेसिबल इलाके हैं जहाँ पे कोई आदमी एक एक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में 24 घंटे का समय लगता है उन इलाकों में उन सुदूर सुदूर में आप हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर उपस्थिति ना हो तो हम उन, उन इलाकों को इसलिए मैं आप लोगों से यही अगर डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट हमारा जोर शोर से चल रहा है और उसको कंप्लीट करना है टारगेट टाइम में उसमें अपनी और हमें सहयोग प्रदान करें और इंटरनल इंडिया का अपना सपना है उसको साकार करें ताकि में ऑथेंटिकेशन शुरू हो और जो फिशरी जो फायदा उठा हमारे सिस्टम और उनकी तरह वहां पर बैठ के अपने देश को नुकसान ना पहुंचाए तो यकीन दिलाता हूं जो मैंने पाया कि 500 जैसे एमपी में मुझे बताया गया सर 500 सीएससी बीसी काम करते हैं जब मैं अंदर घुस के देखा तो मैंने देखा सिर्फ साढ़े तीन सौ ही बीसी काम कर रहे हैं बाकी डेढ़ सौ इनएक्टिव पड़े हुए हैं हमें जैसे पूरे आर दिल्ली की बात करूं तो मैं 2000 हमारे दो हजार हमारे सी एस सी काम करते हैं उसमें से 1370 बीसी एक्चुअल में काम कर रहे हैं ऐसे ही आपके सी में जो एस के रन करते हैं इतने अच्छे मैंने दो दो तीन विजिट किए सीहोर में रायसेन में इतने इतनी छोटी सी जगह में इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ है वो प्राइवेट प्रोमाइसिस में है बस अभी जो करंट हमारा एस आया है उसमें उसको गवर्नमेंट प्राइस में शिफ्ट कर सकते हैं इतना अच्छा डीलिंग था उसके अलावा भी मैंने देखा कि वो अगला रूम भी उन्होंने किराए पर किया हुआ था और उसमें वो बाकी स्कूटी वगैरह भी देने का काम वहाँ चल रहा था जैसे मुझे बताया कि ये ये काम भी आजकल हो रहा है तो इतना अच्छे से डिस्प्लेट था दो मशीन रखी हुई थी और बहुत ही इतने छोटे से डिस्ट्रिक्ट में सीहोर जैसे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ था और इतना अच्छा ऑपरेटर का बिहेवियर था मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मैंने कभी भी किसी ऑपरेटर को वहाँ पे से बिजबे वे में बात कर नहीं पाया देर ऑल इतने इतने अच्छे बात कर लोग आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनकी उनको कितना करना पड़ता है करना पड़ता है ताकि उसका काम हो जाए उसे बार बार चक्कर ना मारना पड़े सेंटर के साथ मेरा नंबर डाल दिया परेशान होते हैं और आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हैं उसी को तो बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग तो ईज ऑफ लिविंग का पार्ट है और भूमिका निभानी है और मैं अपने और अपने यू की तरफ से भी सोचता हूँ कि आपको पूरी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है और ट्रेनिंग दी जाएगी बस अब क्योंकि गलती आपसे अनजाने में हो जाती है और अनजाने की गलती का परिणाम जो आपको भुगतना पड़ता है वो आपके सेंटर को और आपकी रोजगार जो करने की जो आपकी जिसके जरिए आपने वो शॉप खोली है और रोजगार का माध्यम है वो आपसे विमुख हो जाएगा तो सक्रिय भूमिका निभाएं पढ़ें तरीके से करें देख कर करें कि की जो मैं डिटेल भर रहा हूँ वो है सही है कि नहीं जो आदमी मुझे अपडेट कराने आया है उसी का अपडेट कर रहा हूँ या किसी और का अपडेट कर रहा हूँ और किसी संदिग्ध आदमी का ना बनाएं और बचें आपको जो क्षणिक लाभ होता है ज़्यादा पैसे लेने से उससे जो नुकसान आपको सस्पेंशन में और जो पेनल्टी लगेगी जो भरना पड़ेगा वो कहीं ज़्यादा है इसलिए बेहतर है कि आप उन चीज़ों में ना पढ़ के धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएं और फुटफॉल बढ़ाएं और उसी तरह से आप रेवेन्यू भी बढ़ेगी आपके पैसे भी बढ़ेंगे और सभी लोग खुशहाली का काम कर, कर करते रहेंगे और आपका जीवन भी खुशहाल बनेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ और आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ थैंक यू धन्यवाद सर और जो शब्द इसके, इसके आ, दिल जो है वो हो जाता है ऐसी बातें सुनकर बहुत लगता है कि ऑपरेटर्स uh, बहुत अच्छा काम कर और जैसा सर ने कहा शायद uh, वो पचास सौ लेकिन ध्यान दिया जाए तो जो जो सपोर्ट uh, जो मिल रहा है उस सिटीजन का जिसका जिसकी जिंदगी आपने आसान कर दी उस आधार को आई थिंक उसका कोई मूल्य नहीं है तो एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ सर का और आगे बढ़ते हैं और अभी मैं अनुरोध कर D D G U I Shailendra Singh the audience एक नमस्कार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मंच पर उपस्थित Deputy Secretary Mighty Sri Amit Agrawal ji, uh, CEO and M, uh, MD CSC Sri Sanjay Rakesh ji, मेरे कोलीग आई में Shri Sanjay Sohani ji D I uh, और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सी uh, सी के कार्यकर्ता और ऑपरेटर्स सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आई की ओर से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आप यहाँ पे आए और इससे पता चलता है आपके नंबर्स देख करके इस वर्कशाला में आपकी भागीदारी देखकर ये पता चलता है कि ये वर्कशाला कार्यशाला आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इस, इसका कितना महत्व है सर्वप्रथम तो आ, मैं यही कहूँगा किसी भी या कोई भी प्रक्रिया हो उसको सुचारू रूप से आने के लिए बहुत जरूरी कि जो उस संस्था के प्रथम पंक्ति के की हम बात करते हैं वो सजग हो और प्रशिक्षित हो और आधार के संदर्भ में अगर मैं कहूँ ये फ्रंटलाइन स्टाफ ये प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जो एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं वो हैं और और प्रशिक्षित हों तो हमें आधार है तो रूप से चलाने में काफ़ी मदद मिलती है और जो भी इसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं आधार की क्योंकि जैसा कि पिछले स्पीकर्स ने बोला सीईओ सर ने भी बोला और संजय जी ने उन्होंने भी बोला कि आ, करीब 1100 स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि आधार की ज़रूरत पड़ती है और आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज बेनिफिट्स या सब्सिडीज मिलती हैं एक तरीके से एक ऐसा लाइसेंस है जिस जिससे कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है almost in every walk of life now so how important this document is and ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से इशू हो और सही तरीके से अपडेट हो आधार इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अगर मैं कहूँ तो वो आप सभी की है और पूरी प्रक्रिया इस पूरी कड़ी में most important role that because जो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करते हैं फ्रंट बिकॉज उस इंफॉर्मेशन को चेंज